Jetzt kommt in die Schenke und tanzt. Es wird schon recht dämmerig und schaurig. Wir wollen gute Freunde bleiben. Ich wünsche dir morgen das beste Glück. Nimm dir ein Mädchen und tanz. Jetzt tanzen. Wie du willst.